Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi adede in'amillahi ve ihtali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Adem Efendimizin gördüğü rüyalardan bahsettik. Geceleri böyle geçiyor. Gündüzleri yolda geçiyor elbette. Zaman zaman dinleniyor, zaman zaman yoruluyor ve orada bütün hayvanat ile konuşmaları var Hz. Adem Efendimizin. Çünkü insanoğluna olan bu bilgi Hz. Adem Efendimiz'den Hz. Nuh Aleyhisselam'a kadar insanlığın en yüksek medeniyet seviyesini yaşandığı dönem. İnsanlık o yüksek medeniyeti Hz. Adem Efendimizin imkanlarıyla ele geçirdi ki 3. cildimizde Allah nasip ederse bunları beyan ediyor olacağız. Bugün ikinci cildimizin son dersine geldik. Hz. Adem Efendimiz Arafat Meydanı'na ulaşmış olacaklar ve 3. ciltten itibaren başlayarak Hz. Nuh Aleyhisselam'ın tufanına kadarki bölümü anlatıyor olacağız. Medeniyetsel kavramı ve o kavramda hep Siyer Nebi açısından dönüyoruz. Çünkü sadece bu alan medeniyetler tarihini anlatmak açısından apayrı bir e, ders konusu yapmak gerekiyor ama Bizler biliyorsunuz ki yine söylemek gerekirse Siyer-i Nebi çerçevesinde Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın hayatına doğru gidiyoruz. Onun hayatındaki önemli izlerin geçmişindeki sürecini takip ediyoruz. Dolayısıyla üçüncü cildimizde yarından itibaren Rabbim nasip ederse başlıyor olacağız. Siyer yolculuğumuzda Hz. Adem Efendimizin Hz. Havva anamızla beraber tövbeleri, buluşmaları, o buluşmadan sonra ta Nuh Aleyhisselam'ın efendim tufanına kadar ki süreci anlatıyor olacağız ve sonrasında Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ki döneme gidiyor olacağız biiznillah. Efendim Hz. Adem Efendimiz bütün isimlere muttali olması onun diğer hayvanatla konuşabilir olmasının beyanatıdır. Bu beyanat çerçevesinde zaman zaman hayvanlarla konuşmaları söz konusu oluyordu. Her zamanki hüznü ve onun vücudundaki ağırlık, sıkıntılar, üzüntüler zaman zaman öyle nidalara dönüşüyordu ki diğer hayvanları çoğu zaman korkutuyordu. Çünkü yeryüzünde ilk defa bir sözle, bir nida ile dolaşan bir insanoğlu var ve o insanoğlu ki onun çıkarmış olduğu sesler civardaki hayvanları ürkütüyor. Hep söyledik ya bu yürüyüş parkuru tabiri caizse içerisinde vahşi hayvanlardan uzak bir noktadayız. Vahşi hayvanların korumasına yönelik olarak bir ormanlık alanın içindeyiz. Zaman zaman açıldığı yerler var tabii ki. Tarım arazilerinden de bahsedeceğiz. Hz. Adem Efendimiz bir gün Yine böyle yürüyüşünün ilerleyen bölümünde hani dün bahsetmiştik ya Hazar Denizi'nin olduğu yeri şu anda Hazar Denizi değil tabii ki bulunduğumuz tarihte yolculuğuna devam ederken bir kuşla karşılaşıyor. Özellikle oturduğu bir yerde bir yemeği yerken sırtını yaslanmış bir ağaca e, bir kuşla karşılaştı ve bu kuş bugünkü görmüş olduğunuz e, Kur'an-ı Azimüşşan'daki hudhud kuşuydu. Tabii ki Kur'an'da anlatılan değil, onun bir e, cinsi olarak ifade edebiliriz. Hz. Adem Efendimiz'e döndü ve şöyle dedi, neden bu kadar çok ağlıyorsun? Hz. Adem Efendimiz dedi ki ben Rabbimden ayrıyım. Rabbimden ayrıldım. Cennetten buraya geldim. Rabbimin rızasını kazanıp geri gitmek istemekteyim. Bunun mücadelesindeyim, bunun yolculuğundayım. Hudhud kuşu ona şöyle söyledi. Madem bunun derdindesin o zaman ağlamanın yanında bu kadar hüznün yanında seni bu hüzne bırakmış olanın seni bundan çıkaracak olacağını da bilmelisin. Bu kadar büyük kudret sahip olan Rabbim seni bu halde bırakmaz dedi. Hz. Adem Efendimiz de sen bu bilgiye nereden ulaştın buyurduklarında ona şöyle nida et: Ben ki benden doğmuş olan evlatlarımı benden doğmuş olan o yavrularımı beslemek için yola çıktığımda hiçbir zaman rızkımı aramam. Hiçbir zaman rızkımın peşinde koşmam. Onun nerede olduğunu benim vücudum, benim imkanlarım hemen bana gösterir. Rabbül Alemin bana onu verdi. Ben hemen buluyorum, geliyorum ve o yumurtadan çıkmış olan yavrucaklarımı kusarak onları besliyorum. Şimdi Rabbül Alemin de seni yarattıysa senin şifan da içindedir. Senin tövben de içindedir. Senin hakikatin de hikmetin de içindedir. Madem sen madem seni yaratmış olan odur, o da biliyor Rabbini. O halde derdi veren dermanı sana vermiştir der. Derdin içinde derman var sözünü böylelikle Hz. Adem Efendimiz bir hayvanattan duyar. Bu onu oldukça kendine getirir bir an için. Çünkü o ana kadar o pişmanlıktan nasıl çıkılabilir? Hep tövbe istiğfar devam ediyor. Ama o tövbenin şeklinde hep bir korku var. Rabbim affedecek mi affetmeyecek mi? Affedip mi öleceğiz affetmeden mi öleceğiz? Evet bir peygamberlik söz konusu cennetten gelmişlik söz konusu ama gerçi vahiy alma anlamındaki peygamberliği sonrasında beyan ediyor olacağız. Henüz Hz. Adem Efendimiz yeryüzünde vahiy alma terminolojisi açısından artık peygamberdir dediğimiz bir noktada değiliz. Yani vahiy alacağı sürece kadar bir vakit var. Elbette ki o anda da peygamber. Zira peygamberin peygamberliğinde vahiy şartnamesi bir kitaba bağlı değil her zaman. Kitaba almayıp kendinden evvel gelmiş şeriatin devamında Cebrail aleyhisselamdan aldığı Rabbinden gelen emri yerine getiren insanlara da bizler nebiler diyoruz ve resuller diyoruz. Hz. Adem Efendimiz bu sonda rahatladı ve hafifçe sırtını yasladı böyle ağaca doğru bir baktı ki o ağacın durmuş olduğu ağacın e, üzerinde durduğu kuşun durduğu ağaç ona şöyle nida et. Ya Adem her şey gelip geçecek ve her şey sonunda nihayetine erecek. Her şeyin bir mevsimi var. Mevsimi geldiğinde her şey yoluna girecek. Hz. Adem Efendimiz dedi ki mevsim nedir? Nasıl bir şeydir? Dedi ki bizler her mevsim yani yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. Gerçi Nuh Aleyhisselam'a kadar bu süreç tam böyle keskin çizgilerle değil. Ee, bunu da o Nuh Aleyhisselam döneminde geçtiğimizde anlatıyor olacağız Allah nasip ederse. Çünkü ekvatoral bölgedeyiz. Çok fazla bir mevsim geçişi yok ama bütün bitkiler için bir zaman dönüşümü var elbette. Bizlerin de yaprakları sararır solar. Her şey öldük zanneder. Ama vakti gelir yeşillenir, hayat geriye döner.'' Dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz de bir an tefekkür etti ve dedi ki eyvah benden sonra gelecek olanlar da sürekli böyle bir yaz ve kış yaşıyor olacaklar. Tövbe edecekler o halde demek ki günaha da düşecekler. Tekrar ve tekrar edecek. Cebrail aleyhisselam geldi dedi ki ya Adem bu ağaç çınar ağacıdır. Bu ağaç senin neslinin açısından işte o hep size varlığı hatırlatan ağaçlardan biridir.'' Hz. Adem Efendimizle çınar ağacı arasındaki bu konuşma tarihsel süreç içerisinde insanın çınarı olan ehemmiyeti için ifade edilmesi gereken noktalardan biri olarak izah edilir. Zira bu ağaç tarih boyunca insanların huzura erdiği, feraha erdiği, kendini rahat hissettiği bir alandır. Dolayısıyla çınar ağacında Hz. Adem Efendimizin gönlünü ferahlattığı için Hz. Adem Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam o ağaca dua etmesini buyurmuştur. Cebrail aleyhisselamın bu sözüyle Hazreti Adem Efendimiz benim duam makbul mudur buyurduğunda Allah-u Zülcelal'in yarattığı en şerefli olan sensin ya Adem. Senin duan makbuldür buyurmuştu. O tabi şu anda da o anda da aklına gelen şey şu. Madem makbuldür o halde tövbesi söz konusu. Hazreti Adem Efendimiz çınar ağacına dua ederken aklından da bunlar geçerken Cebrail aleyhisselamın e, sözü ve çınar ağacının sözü şöyle oldu. Ya Adem Rabbim de seni affetsin buyurdular. Dolayısıyla insanın ilk defa bir şeye olan hizmeti karşılığında bir şeyden e, karşılık görüyor olması ilk defa bu aşamada yaşanmış oldu. Cebrail aleyhisselamın beyanatıyla anladı ki Hz. Adem Efendimiz bu tövbenin bir süreci var. Yani böyle bir anda olmuyor. Bir başka şeye duası makbul ama kendi tövbesinin kabulü için o şeriatinde var olan Hz. Havva anamızı bir araya gelmesi lazım. Dolayısıyla o andan itibaren bu yürüyüş yolculuğunda Hz. Havva anamıza bir araya gelebilme sürecine ehemmiyet vermişti. Ve çınar ağacı Hz. Adem Efendimizin ağzından duayı ilk alan bir canlı oldu diyebiliriz. Hemen arkasından kuşun nidası, bakışı söz konusu oldu. Hz. Adem Efendimiz de o kuşa dönerek neslimin yoldaşı olasın buyurmuştu. Hiç eziyet görmeyesin buyurmuştu. Hiç ağlamayasın buyurmuştu ki sonrasında da Kur'an-ı Azimüşşan'da okuduğumuz o kışın atası oldu diyebiliriz. Efendim hakikat böylelikle Hz. Adem Efendimizin Arafat'ta Hz. Havva anamızla karşılaşacakları noktaya doğru yaklaşmış bulunuyoruz. İkinci cildimizin sonuna geldik. Bugün itibariyle elhamdülillah biliyorsunuz 52 cilt kadar sürmesi e, sürecek Rabbim nefes verdikçe ve biiznillah Allah Resulü'nün hayatını ve ondan sonraki süreci de tarihsel olarak beyan ediyor olacağız. Rabbim nasip ederse yarından itibaren 3. cilde başlıyor olacağız ve 3. ciltte Hz. Adem Efendimiz'den Hz. Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığı e, tufana kadar ki süreci yine Siyer'in Nebi çerçevesinde ele alıyor olacağız. Her ne kadar dünya tarihinden kısa kısa beyan ediyor olsak da. Efendim yarından itibaren başlayacağımız 3. ciltte görüşmek üzere diyoruz. Kalın sağlıcakla.